Hayatımda barmen bile bo'lmaydi eskirgan yozuvdek o'chib ketgan avvalgidek endi ko'ngling to'lmaydi bilmagin ko'nglingdan ko'chib ketyapman qalbingda aylab qoldim mehmonga Muhabbet sığmadı sensiz vijdan Remix Music YouTube Channel. Hatalarda, çerçedim. Remix Music YouTube Channel.